Mas Mukil Yaum Ismi Marsha Sirrahayu Kaifa haluki ya Marsha? Bikhair Alhamdulillah Hal ista'ati listiraki imtihan? Am, ana asta'id Alhamdulillah Barakallahu fiq Chen iya, Mas Mukil Yaum Ismi Sakina Nusela Kaifa haluki ya Sakina? Bikhair Alhamdulillah Hal ista'ati li istirok il alimtihan? Naam ana asta'id. Barakallahu fiik. Mas mukil yaum? Ismi Nur Najma. Sahara mengatakan. Kaifa haluka? Kaifa haluki ya Najma? walhamdulillah. Hal ista'ati li istirok il imtihan Naam ana asta'id. Barakallahu fiik. Mas mukil yaum? Ismi Sri Dipa Kaifa haluki ya Sri Dipa? Hal ista'ati listirakil imtihanil yaum? Naam ana Alhamdulillah barakallahu fiik. Mas mukil yaum? Kaifa haluki ya Zalfa? Hal imtihanil yaum? Barakallahu fiik. Uh, eh, hal ista'ati listirakil imtihan yaum al-yaum? Barakallahu fiik. Mas mukil yaum? Eh, kaifa haluki ya Sahra? Hal ista'adti listrokil imtihan al-yawm? Ya. Alhamdulillah barakallahu fiik. Mas mukil yaum? Kaifa haluki ya Khawla? Hal istaati listrokil imtihan al-yawm? Barakallahu Mas mukil yaum Kaifa ya Inas Wa hal istaati listirokil imtihan al yaum Barakallahu fiik Alata Mas mukil yaum Kaifa ya Herlia Hal istaati listirokil imtihan al yaum Barakallahu fiik. Tiga. Mas mukil yaum. Ismi ya ismi Ananda Janua. Kaifa hauliki ya Ananda? Khair alhamdulillah. Hal ista'ati li istiraqil imtihan al-yaum? Naam ana asta'i. Barakallahu fiik. Mas mukil yaum? Ismi Jutnofia Nurtiara. Ha kaifa hauliki ya Jutnofia? Khair alhamdulillah. li istiraqil imtihan al اليوم؟ barakallahu fiik mas mukil yaum kaifa haluki ya husna hal ista'ati li ishtiraki al-imtihan al